Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video oder auf Filipino Maligayang Pagdating. <laughs> ich gucke mir die philippinische Boygroup an und zwar SB19. Zu SB19 haben wir schon einige Reactions gemacht gehabt zu Tila, Lua, ähm, Go Up und Alab. Und ihr hattet so viel in den Kommentaren geschrieben, und dachte ich mir, okay, nehme ich eins davon und zwar SP19 BTS Cover Boy with Love and Idol. Okay, Idol is one of my favorite songs. <laughs> okay, ich bin gespannt. Die Gruppe ist sehr talentiert. Tanzen können die super. Ich bin hier deswegen so gespannt, was die drauf haben. Ähm, ich würde sagen, ich soll anfangen. Oh. Ich finde, der Hintergrund sieht gut aus. Wow, sieht super aus. Und die Five Members. Oh, oh, oh. <laughs> cool. <laughs> Äh, das war funny. Also ich mag den sehr. Äh, ich hatte auch so ein K-Pop-Cover-Video von denen angeschaut gehabt, wo sie Compilation gemacht haben. Äh, da er mir sehr gut gefallen. Es hat sehr gut getanzt. Oh mein Gott, der hat geile Schuhe. Oh mein Gott, ich will die haben. Heißt der Josh? Der ist auf jeden Fall voll cute. Oh yeah! <laughs> Idol! Wow! Stopp, äh, hat nichts mit dem Video Leads zu tun, aber seine Schuhe sind auch. Ich will solche Schuhe kaufen. Oh. durchaus nice. sehr schön. Wow. Singen auch sehr gut. What? Wie hoch bekommt er sein Bein? ist cute! <laughs> hey! dann nicht What? <laughs> nice, this was really nice. Hey! Yeah. <laughs> Puh, das war echt. Das war echt. <laughs> Jetzt mische ich schon Englisch und Deutsch. <laughs> nee, das war echt gut. Hat mir echt gefallen. War schön. Die haben echt viel drauf. Welches Video soll ich mir als nächstes anschauen? Schreibt es in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, die Reaktion, lasst ein Like da, abonniert für weitere Reaction-Videos und guckt euch die anderen SB19 äh, MV Reactions an. Und ja, dann sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Video.